Nageenyi koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jecha shamaa akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti kan argamtanii egaa kaa oduu gaddaa baay'ee nama gaddisiisuu kabajamaa jaalatamaa sammuu Oromoo kan ta'an dr ariibilraa Bilraa lafa kanarraa too jiranii egaa kaa isaan boqotaniin jedhamu goota beekaa sammuu Oromoo kan ta'an hayyuu kan ta'an beekaa kan ta'an. dhalli koo dhala osoo hin qabaatin Oromoon dhala kooti jechuun Oromootti gammaduun Oromootti boqachuun egaa kaa guyyaa har'aa ilmi namaa dhalatee du'a kan hin oolle ta'uu isaa isaan irrattin adda baafadhe. gootota baay'ee dhabnee beennaa keessattuyyuu yeroo dhiyoo keessatti wanti ta'aatoo jiru. Egaa isaan wantoota baay'eetuyyuu adda nama godha. Dhugaa dubbachuuf ani miidiyaa kanarratti akkuma argaa jirtan hoggaa e, wayigalee garuma kootittan gaddee callisee yaa rabbi nurra dabarsii yaa rabbi warroota kanaafillee boqonnaa laadhu maatii isaaniitiifillee jajjabina laadhu jedhee tanan bira darba. Kan isaanii kuni garuu baay'ee na dhukkubse dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sababbiin maalinni inni gootota baay'eellee dhabneerra. Isaan garuu daa'ummaa keenyarra dhageenyaan Oromoo kana isaanuma argine jechuudha. Alii birraat argine. Eh, Televezyiiniidhaan laalla. Televezyiiniidhaan dhageenye. Sagalee isaanii dhageenye. namni yeroo dhugaa dubbachuuf bakka Oromoon edaa televezyiinii irratti ni ba'a haga jedhu dirasii itti hanga jechuudha yeroo xiqqoo ta'eetu jechuudha. Magaalaa mana barumsaatitti gizee kara magaalaa baadiyyaadha. Kara magaalaa hoggaan dhufu jechuudha gizeen televezyiinii keessatti isaan argu. Egaa ka eh, wantuma hunda caalaa qabadheetoo dhufee waaqayyo ka isaan fooniin karaa biyya lafaatii ka'anii jiranii eh, hafuura isaaniitiin immoo karaa rabbii isaanii karaa uumaa isaanii deeman malee goonni hin duune yoomus hin du'anii hin boqatanii boqonnaa foonitti eh, lubbuun isaanii immoo rabbii isaanii fuulduratti yeroo kamiyyuu hin baddu jechuudha. Hojiin isaan hojjetanillee lafa kanarratti ilmi namaa dhalate sanyii ofii bakka buufatee darbaa isaan sanyii isaaniitu iyyuu bakka hin buufanne egaa Dooktar Ariibirraa Akkuma beekaman dhala hin qabanii dhalli koo Oromoodha jechuun Oromootti boqachuun Oromootti gammaduun haga kana ga'anii illee Waaqayyoo haa gadatoomuu lafa kanarratti illee Waaqayyo umurii dheeraa isaanii laatee jiraa, akka namoonni isaan irratti yaada adda addaatiin yaadanis gochaanis isaan irratti raawwatanii keessattuyyuu lafa kanarratti sanyii namaa dhorkuu jechuun rabbi irraa miti sanyii kan dhaban isaan kaa'i. Egaa baay'ee namas dhukkubu eh, guyyaa har'aa ka lafa kanarraa boqotaniitoo jiranii waaqayyo maatii isaaniitiif illee jajjabina haa laatu. foon isaanii boqonnaadha. Lubbuu isaanii waaqayyo isaanii duratti gammachuudhaan baraa amma baraatitti haga jiraattu abdii ka waaqayyo isaan hin qananiisa jennee abdii qabna. Ani karaa kootiin abdiin qabaa sababbiin isaa lafa kanatti illee waanuma gaarii namni dalage olitti haammata. gaarummaa hojjetaniitoo darbanii egaa gaarummaan hunduma caalaa ani saba kootitti e, dabarseetti of laadhe jedhanii namni dhala dhabe meeqatu miidiyaa kanarratti bu'a meeqatu lafatti bu'a meeqatu wanta meeqa dubbata yoo dhala dhaban jechuudha hin beektan namoota baay'ees argineetoo jirra dhala hin qabu ani mahaanidha jechuudhaan garuu isaan saba isaaniititti gammadanii sabni kun ani isaanirraa hin dhaladhe ilmoo kootii. intala kootii ilma kootii jedhaniiti saba kana tajaajilaa kan turanii egaa ka waaqayyo ammallee saba isaaniitiif jajjabina guutuma oromoo hundaafan jajjabina hawwa ofumaanuu dabaladheetu jechuudha dhugaa dubbachuuf kalee galgala ergan e, du'a isaanii dhaga'e baay'ee natti dhaga'ame garuu waa tokkottan boqadhe waan gaarii nu barsiisanii darban bakka waan gaarii waan ijoo ta'e dhaloota kanaaf dabarsaniitoo darban isa kaka'umsa nu kan ta'e. akka obbeennu kan nu godhe isaanidha. Daa'ummaa keenyan isaan argine, daa'ummaa keenyan sagalee isaanii dhageenye, daa'ummaa keenyan televizyiinii keessatti isaan argine. Kanaafuyyuu e, baay'ee tokko saba kanaaf waan adda ta'anidha. Sammuu saba kanaati, sammuu saba Oromooti. Saba Oromoo hundaaf Waaqayyo jajjabina sinii aratu jechuun jaaladha. Egaa ka'a. Oromoon hundi deeggaraadha. Akkasuma saba biraa keessa illee sabni isaan deeggaru kan jiraate waaqayyo jajjabina haalaatu akkasuma maatii isaa hundaa fi egaa kan sooshaal miidiyaan guyyaa har'aa erga kaleessa lubbuun isaanii galgala darbeetii jalqabee gadda adda addaa miidiyaa irraa haga xiqqaatitti dabarfachaa too jiranii dhugaa dubbachuuf nama addaati nuuf nama addaati. Ani dhugaa dubbachuuf maal jedhee akkan isaan ibsullee hin beeku jechuudha. egaa boqonnaa gaarii isaaniif haa ta'u waan hojjechuu qaban yeroo isaaniitti saba isaaniitti hojjetanii jiranii egaa ka goonni beekan dooktorri gaafa boqate eh, seenan isaa duumessumaa gaditti taa'ee fiitoo jiraa. dhaloonni bara baraan ni yaadataa seenan bara baraan ni yaadataa namoonni bara baraan ni yaadataa egaa yeroo kanaayyuu edaa sabni kun akkana turee. yeroo mijanne jenne keessattuu sabni kun eenyummaa ofii kanatti ibsaa ture e, hundee oromummaa jedhee dubbachaa ture keessattuyyuu kun baay'ee dhugaan isin jedha keessa namaa kan tuttuquudha jechoota isaanii keessaa jedhee e, dhaloonni qubee kun bara itti aanutti jaarraatti aanutti yeroo isaan yaadatu nuti hoo maal gumaachinee dabarta yeroo durii yeroo rakkoon jiru keessatti. sabni kun kana nuuf gumaachee dooktorri kun kana nuuf gumaachee jira nuti hoo jedhee dhaloonni qubee dhaabbatee akka of laaludha. Isaan keessatti of laalaan namni beekan namaaf daawwitiidha. Namni beekan namaaf waa hundaadha. Namni beekan namaaf uffataadha. Namni beekan namaaf sammuudha. Sababbiin isaa maaliin sammuu namaaf ta'a namni beekan hoggaan jedhu keessa dhaabbattee of laalte qaramta ittiin qaramta akka eh, moroonni harbee qaruu sanitti nama beekarra ni qaramta. ati halbeetaatit isaan akka murdaatitti ittiin siqaranii si baasu jechuudha. Maaliin kitaaba adda addaa kitaaba isaanii dubbisuudhaan seenaa isaanii viidiyoodhaan jechoota isaanii viidiyoodhaan ilaaluudhaan barreeffama isaanii adda addaa kan tanaan duraa laaluudhaan ittiin qaramta. Tanaan duraa sabni keenya waan akkanaa ture ani hoo caalatti isaan caalatti maal saba kanaaf gumaachee darbuun qaba. Seenaa maalii hojjedhee darbuun qaba jedhee dhaloonni kun. kakka'umsa guddaa isaan irraa argataadha. Haga ammaatillee erga isaan nama guddaa ta'anii booda dhaloonni danuun nu ka'aniitoo jiranii maaliif qarumsa isaaniif ta'anii moroo danuuf ta'an jechuudha. Nu qaranii nu baasanii akka nuti jabaan nu godhanii wantoota adda addaatiin jechoonni isaaniituyyuu jechoota nama utubuudha dhugaa dubbachuuf jecha takka lama waggaa dubbatan akka eh, maal jedheetiin dubbadha akkamina isaan ibsa bakka akka sharafaatitti itti sharaftee waan itti fayyadamuu dandeessu wantoota baay'ee afaan isaanii keessaa waggaa bawachuudha. Egaa ka jechoota isaaniif hin qabu gochoota haga har'aa daa'ummaa isaaniitii jalqabanii haga dullummaa isaanii haga guyyaa kaleessaa lubbuun isaanii darbutti gumaacha saba kanaaf gumaachan gaarummaa isaan nuuf hojjetaniif darbaniif galatoomaan jedhaan. waan biraa biraa'umaa waan jedhu hin qabu galata guddaa nurraa qabanii egaa dadhabbiin daa'ummaa ofiitirraa haga dargaggummaa dargaggummaarraa haga dullumaatitti isaan nuuf dadhaban baraan haga baratitti isaan yaadata seenan jechuudha egaa ka seenaa nuuf dhiisanii darbanii namni seenaa qabu hin namni seenaa qabu niboqataa namni beekan niboqataa boqataa egaa ka boqonnaadha isaan kan deemanii kanaafuyyuu rabbiin. fuula waaqaa duratti jaalalaan simatamaa isiniin jechuun jaaladda. Egaa isinillee asumaan yaada isaaniif qabdan koomentii jalatti teechisuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladhaa dhugaa dubbachuuf guyyaa kaleessatirraa jalqabee namni waa'een isaanii isaanitti hin dhaga'amne hin jiru galata guddaa nurraa qabanii oolmaa guddaa nurraa qabanii e, sababa saba kanaatiif sanyiin isaanii goggoge homaa miti saba qaban dhala dhala caaluu saba kana e, gumaachatanii darbanii dhaloota gumaachatanii darbanii dhaloonni bara baraan isaan e, yaadataa seenanis akkasuma isaan yaadataa egaa ka ilmi namaa lafa kanatti ilma isaa bakka buufataa isaan immoo oromoo beektota oromoo haayyota kan akka isaanii baay'ee lafa buufatanii too darbanii bakka adda addaatti kutaalee adda addaa keessa kan qaroomsanii too nu gatanii nuuf dhiisanii deeman. baay'eetu jira waan ta'eefuyyuu galata oolmaa guddaa nurraa qabanii egaa kaa galatoomuma waan isaaniif qabu jechuudha eh, kabajamtoota hordoftoota chaayinaadha ayyaantu wasallaa egaa kaa isinillee akka viidiyoo kan waggaa dhaggeeffattan yaada isinitti dhagaame miira isaaniif qabdan yaada isaaniif dr ariib biraatiif qabdan. Hundi keessanuu qooduu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Saanduqa koomentii jalatti gadda keessan dabarfachaa. Akkasuma maatii isaaniitiif jajjabina hawaa fi akkasuma wantoota namoota isaa wajjin dadhabaa turan haga har'a adresii mana yaalaa keessatti oggaa isaan yaalaman fayyaa isaanii irra deddeebi'uu hudhan to'annaa doktoroonni narsiiwwan isaa wajjin haga har'a dadhabaa turan egaa kaa turanii jiru mana yaalaa keessaa too yeroo tokko wayyoorra jiranii nagaarra jiran jedhama miidiyaa irratti numa dhageenya gaafa isaan nagaa qaban jedhan gammachaa gaafa. Eh, fayyaan isaanii xiqqoo isaan dhibee jedhan immoo maal dhageenya jecha hagaarraa turree jirra. Egaa kan sabni Oromoo biyya keessaa biyya araa nageenya isaanii fayyaa isaanii to'achuun irra deddeebi'uun gaggaafachuun akkasuma baasii adda addaatiinis bira dhaabbatee haga har'aa diressi haga isaan lafa kana. boqotanitti namoonni bira dhaabbatanii dadhabdanillee galata guddaa nurraa qabdanii galatoomaa isiniin jenna Akkasuma warroonni miidiyaatillee irra deddeemanii yeroo ayyaanaa kabajaa beekaa doktora keenya jechuun yeroo ayyaanaa deemanii isaan gaafachuuf gumaacha adda addaa aartiiwwan Oromoo bakkaa bakkaa dhufuudhaan akkasuma warroonni isaan bira dhaabbatanii miidiyaan beekamuun illee biyya keessaa yookaan kan naannoo Oromiyaatirraa warroonni gaazexootessaatis isaan bira dhaqanii fayyaa isaanii isaan ilaalanii yeroo darbe ayyaana irratti illee isinis galatoomaa isiniin jechuu jaalannaa haga har'aa warroonni dadhabdanii itti dhamaatanii guyyaa har'aa immoo gaafa isaan fuun isaanii karaa biyyeetitti lubbuun isaanii immoo karaa rabbii isaanii haga deemutti warroonni bira dhaabbattan ammallee saba keessan darbee eh, saba keessan dhufuuf kana nu gaggeessitanii jirtanii saba keessan immoo akkanumatti dadhaballee nama yaadatu rabbiin isinaa godhu jechuun jaaladhaa. Egaa ka galatoomaa warroonni hagaarraa wajjin turtan haga doktoraan deebi'utti haga narsiin deebi'utti isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo warroonni biyya alaatillee teessanii miidiyaa guddaarraa miidiyaa xiqqaatti fayyaa isaanii hordofaa turtanillee galatooma isiniifillee jajjabinan isiniif hawwaa warroonni miidiyaa irrattillee. Isaan fayyaa isaaniitiif kadhannaa godhaa fi turtan akka amantii keessaniitti Rabbiin isaan haa fayyisu, Rabbiin isaa wajjin haa dhaabbatu jechaa turtanillee Rabbiin jajjabinaa isinif haa jechuun jaaladha. Egaa kan maatii isaatii firoota isaatiif yeroo kamiyyuu Rabbiin isaan haa jajjabeessu. Isiniin jechuun jaaladha. Anillee asumaan gadda koo kanaan dabarfadheera. Galatoomaa hordoftoota kun isiniin jechuun